ка бизнапило чашид 1500 сомон 1500 сомон иш кадо фирма ка и фирма теха фирма теха германский технология вас ане фирма итан итана о ти яй фирма теха 1200 сомон марҳамат фирмаи теха фирма теха ишчанд сом аст 1000 сом 1000 сомон ек ин фирмаи пила фирмаи пила ишчанд сом иш ҳам 1000 сом иш 1000 сом иш чи тита фирмаи тита чанд сом иш 850 сом 850 сом 850 сомон ариол чи ариол ариол 650 сом 650 сом 850 сомон 650 сомон 650 сомон оманами 650 сомон марҳама ишам 650 сомон оман и бо арзон мешавад сидка дора бо и насосҳои вакум не чи ана 750 сомон 750 сомон дронаш 650 сомон чи ҷа мед ния адмод камер до и барои насосҳо чи качалка качалкада 750 сомон 750 сомон марҳамат ина бозори кӯҳнабачо тамошо кунед ҳама чизо аста нархҳо арзон чизи запчаст дар кор боша ина пишти бозори кӯҳна даста марҳамат инҷа ина краскав шотка <laughs> ҳама чиз буда салому алайкум тоҷикистон навад панҷ сомон тоқсан беш сомон марҳамат роза чи розаа барои Лак. э, баъди эмоция мезанӣ бо ё декоративда мезанӣ. аҳа иш чанд сум Ин 5 килоа 25 квадрата мегира 165 сом. 165 сом Ина 4 килоаш мақсад 4 килоа иш 25 квадрата мегира иш. Аҳа. Уш 50 квадрат то есть. И чор килоаш э, мақсад чанд сум 110 сом. 110 Хеле блес дорад а? и бергер чи 4 килога 125 сом. 125 сомон рӯза 25 сомон бергер марҳамат Ина люстрорам хай لسترو چند در لسترا؟ لسترا که 858 رزمه 60 آها 758 رزمه 60 اینا رزمه 50 4 پلاجا این در میگیره 500 سمه ایشم هم ایش 400 مرحمت تماشا کنیم بچه‌ها اینا مشتگیش چند میشه؟ مشتگیش تو 750 رو میشه. 750 so'mgacha bo'lar ekan marhamat skidkasi bilan razmeri 60 ta 60 ekan razmeri марҳамадина люстрои арзонакам дай краска ялетра чи сиё си сомони старус марҳамад колерамда колеро чанд ака колер шаштумиканонаш бистпан сомон ина майдаш шаш сомон олти сомон катасигра беш сомон чандсум аи ҳаждаҳ ватан бисупансум бигуна бештамон и айбиҷоя ӯзбекистон хитой ё ӯзбекистон ом аст <clears throat> и панҷо ватак чи панҷо ватаяк сол гарантия дорам брил гарантиясо бор якан ҳама сухта аз бад алиш бепул ҷошта нав метем ина бачаҳо магазин ака азиз тамошо кунед чизе дар кор боша ҳаст марҳамат малик азиз барори кор шумода саломат бошед амҷо дем ака малика барори кор инҷа устои скутеро будай ашидака велико велико пасрашто пасрашто тумо майдаша калоно чи ини ҳаштсад кама кмасрено айс айс ина бо айси калон беларус аст чанд сума ҳазору панҷо сум ҳазору панҷо сум Бо дора оригиналош 1250 сом. 1250 сомон бир 250 сомон оригинал айс а беларуси айс оригинал марҳамат бо арзон мешавад Ситка дора. ширина бачаҳо тамошо кунед ака бизнаплара неч пул ака бу 700 болад 700 сомон а 700 сомон бидай бу титан чи ака 850. 850 kaç lira kaldı son? Kıymeti tam. Bunisi arıyor. 750 sima. Hasatı kaldı son. Bunisi çi? Tih. Yaramaz 700 ana. Hasatını bulmuşlar. 600 bir de zapçasları hem var ha? Ama zapçası da şu an bir de bak o. Merhaba. Motoru fakat 52. Motoru 52? 43. Hı. 50 8 шунақа мотордан охимда борди қайси бири яхши энди моторини сўраб олсам тамом моторини сўраб олсамда нечи бўлиш керак яхшиси яхшиси 43 58 43 58 мақсад ина моторишка дош наз боша 47 58 бўлад запчаст топилади запчаст ёфта мешава мақсад бу моториш ба қувват буда ин якам ремонт мекунам бемалол омада карбюратор мотор консава ҳама шалиш кардан етам гриза гриза Башқа мотор аппеса топилмайди да битта. Дефицит, дефицит. Вот ина. Секреташан гуфтан ака. Майл ака, ишлазга умар. Бўпти, хўп. Майл ака, ишлазга умар. Сама, хўп. Сабор boshqa endi shu bilan baribir gapirsiz bo'ldi mayli olib keting xudojon umring uzak bo'lsin barakatli shu duo ham pul to'ppa to'g'ri aytasiz xolos mana ertaga ham keling maylimi oltin omad duo oldingda xotin omad bu bodring yeysiz yana kelasiz mayli rahmat bolam rahmat bodring qancha bo'ldi aka bodring o'n so'm kilosi o'n so'm rahmat yaxshi bo'lsin bodring Nichoda yo'q bu yerda. Nari garda bor na O'zbekistonda, faqat shu yerda yo'q. Tojikistonda bor. Ha. Bo'ldi, Qalqozobodda. Qalqozobodda bitta menda bu. Ha, bo'ldi gapi. Savdo bo'lyaptimi? Bo'lyapti, savdo. Ishga boradi. Bo'pti. Rahmat qulim, rahmat. Arqalaringdan biz nima sveji sveji deymiz. Rahmat baba. O, kameraga gapirib, gapirsa bo'lmaydimi? Mana sepka qilyapmiz, olyapmiz, olyapmiz. rahmat ulim senlarning bazlaringga shukur bazarimiz abad hamma bazardan hammasi seroyin faravon rahmat serobchilik serobchilik rahmat marhamat tarvuzlar qancha bo'ldi aka tarvuzlar tarvuz bunisi o'n besh so'm o'n besh so'm o'n so'm bular o'n so'm ko'tara qancha bo'ladi ko'taralar ko'taraga o'n so'mdan o'n so'mdan a dah so'm oling marhamat go'zorlik kolxozi o'n so'm inom тарбузон тамошо кардем. Тарбуз колхозо буд. Марҳама. Қанда ке қанда тарбуз. Ҳа. Ҳа. Марҳама. Дон анҷо мобайл тарбуз мефуза? Нест. Ҳа. Қай тарбуз аст? Karxozobodniki bu. Karxozobodnikimi? Tbilisidan chiqarmi deyman. Bu Guruntovkami? Guruntovka. Tonzasimi aka? O'n so'mlik yo'qmi? Mana o'n so'm olaver shu yerda bor ichida. Yo'q, bu yerda, bu yoqda. Xo'sh, dasma aka. Buncha dasma during. Mayli aka, sizga omad. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling. Mayli, sog' Yo'q, yo'q. Assalomu alaykum. Ahad. Thank you. ای تاکسی 45 چقدر اینا بچه که کلخوزو بود تماشا کنین کلخوزو بود لایک هم بزن خیلی بچه پد بیچه سکنین چقدر لایک ها بزن خیلی بچه هم ویدیو مونه ریکامنده چقدر برویا حدش کنین کو دست باشه با یکان ویدیوی ناز میکنین کلخوزو بود تماشا میکنین الحمد اینا даромадгоҳи парки калхозобод боғи фарҳанги фароғатӣ ина осорфараи нав сохтагӣ чоретажа инҷа чораҳа дасти чап аз дасторане дасти рост адер меравад инаи осорхона прашналоги Yeah.